Ki ki a koe e Hone, te rangatira, te mau mai te kaupapa e raro ki tuanui o te tene o tatou marae, ko Taheke. Ko te Claudia Hareruia te ahi hoa o ana umanga. Ko te matua tama wairua tapu me nāna e rapono. Tēnei rā mātou koutou pononga e tuku atu tō mātou reo whakamoemiti, whakawhētāia. Ko koutou manaakitanga e whiwhi nei mātou mai o nā rā ki muri, nā tau, nā marama. Homai rā koe e te taro piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga me te rangimārie. Me ū mātou tinana me ō mātou wairua. Tae noa rā ki a mātou kaumātua kuia hai ō mātou tamariki mokopuna mokomoko hoki. Ko rātou nei nā rangatira mō apōpō. E whakapau werawera nei mātou i te aroha, i runga i te aroha kāre utu, pōharatanga, engari He whakatua, he kaupapa mō ō mātou tamariki mokopuna. Ē, ko mātou noa hoki e whai atu rā nā kōrero, nā hītori, nā pakiwaitara o mātou mātua tūpuna. Nō rātou e heke ana te toto ki waenganui i ā mātou tūpuna tae noa noa mai rā ki tēnei rā ko mātou ēnei. Nō reira i whā tia whiti mātou i ngā wā katoa i tēnei o mātou hui, tae nō rā ki ngā hui puta nō rā i te i ngā puhi nui tonu i tēnei rā. Ā, kua patapata mai te ua o ko ko to tono mai koe te ua ki a mātou, mōhio nā mātou ki te whakarongo mai koe. Ki te tautoko mai koutou i a mātou, ko koutou pononga. Nō reira i whā ngā manu. Tēnei rā tā mātou tūpuna, tēnei ngā tūpuna o te tāheke a Hōri Te Te Kuri. E mihi kau ana rā ki te whānau, e whakatū ana tēnei hui i roto i tō rātou marae, tō rātou whare tūpuna. Nō reira, huri atu rā ki a koutou e ngā tūpuna e taro mai ana i ngā pātū nei. E a koutou e waiho mai tia mātou, ō koutou tamariki mokopuna, he whai atu e kaupapa, ā, e whakahirahira. E taea ana e mātou ki ana nā kupu, ma te pene rakau a te pene ma te ture ka hinga te ture ma te ma nga pepa ma o ratou pepa ka hinga ratou engari E tuku atu nei nā whakamoemiti, nā whakapētae kia tau te rangimārie ake rawa tuanu e tātou whare, huri noa, huri noa, huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Anei tōku kaiwaiata e. Haramai tāua e. Ko tāua waiata nā, ko tātou kaiwaiata ko. Ngā reo ngā mana, tēnā rā koutou katoa. Oh, the, the world has captured our way. Nō reira, huri nō tā Pitu Hono tātai hono, rātou ko Whitu Rangitia e tare mai rā ru tātou whare. Kua huri nō nā koko nā, tēnā rā tātou whare, huri nō, tēnā koutou, to uh, Rewherewha Manukau uh, and his uh, Auckland title of magistrate courts and also their deeds of title, survey, British titles over these lands. and we're linking them together and to as instruments from this authority of Admiralty and the flag, the 1834 Declaration flag uh, of commerce. And we are dealing in the business